Bach opleslőtt egy Digital Compact Max Digital. Вот. подал еще один релиз они аннигилятор. «А, сейчас будем его упаковывать. Играет Торна Парт. Прослушивание нового барабанщика. Ну, скажу, конечно, что-то я слушаю, слушаю, Вот. Запаковал. Вот, вот так легко запаковать диск. Очень легко запаковать диск, называется. я отправил с Юка почтой. Фу, как почтой, новой почтой. Вот. Мне тоже так пришел диск в такую коробочке. Вот как раз в этой коробочке пришел мне сенсор 2018. Продолжим, что-то камера сдохла, падла. Сейчас, может, еще сейчас сдохнет. Ну вот, короче, доделываем. Так что покупай диски, книжки, DVD-диски. А вот, повторюсь, есть футболка Kiss э, мерч. Kiss, Рамштайн, Red Hot Chili Peppers, Мэриан Мэнсон. Продажу. DVD есть с фильмами. сюда. Камера садилась, я сейчас подзарядил. Все, сейчас может выключиться. Все, подписывайся на мой канал, ставь лайки, подписывайся на мои каналы, заказывай диски, выбирай диски себе. У меня фирменные диски лицензионные, московские, есть украинская лицензия, российская лицензия. Все, пока-пока. Thank you.